Hello everybody and welcome to a new video. Here we have the giveaway winner and finally the giveaway of VMs. So uh, ناخذوا الوينر عن 108 كومنت. Let's go. ندخل طول طول. Oh yeah. Good luck for all. Amount of unique comments. Okay, now هذين حسبان I think. 83 comment. So, let's go guys. Who's the lucky one? Oh. Oh. The winner is Aysam. Congratulations Aysam. Uh, ان شاء الله تكون تكتيك في الديسكورد. I think that's you. Yeah, that is it. That's guy. That guy. Yeah. ثلاثة خمسة سبعتاش I think. Yeah, like cool. So congratulations لعصام 30 اف بي اس في اسمه في ديسكورد. ان شاء الله جمعتين اخرين ونعملوا new giveaway 5 دولارات. منعرفش كم باش نعمل Black Squad skins خاطر Black Squad skins ماك تعرفوا ما عادش ديبل سو كانت وان شاء الله partner عن قريب ما تنساوش تعملوا الساب جايز ولايك للفيديو and peace ملتقانا في الفيديو الجاي